यहाँ पे कम्प्लीटली न्यू डिजाइन के साथ मिल जाता है जो कि एक ही पैनल में आपको मिल जाता है और बात करें इसकी स्टेटस बार की तो स्टेटस बार यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी यूनिक डिजाइन का मिल जाता है इसमें network icon battery icon and VoLTE icon ये भी आपको काफ़ी यूनिक डिजाइन का मिल जाता है यहाँ पर आपको आइकन देख सकते हैं आइकन भी आपको काफ़ी क्लीन में और काफ़ी कलरफुल में आपको आइकन दिया गया है जिसका कि कट वगैरह काफ़ी कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन का आपको मिल जाता है आइकन में जो कि हमको काफ़ी पसंद है बात करें इसकी कंट्रोल पैनल की कंट्रोल पैनल आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल भी आपको काफ़ी अमेजिंग लुक का मिल जाता है यहाँ पर आप जैसे इनेबल डिसेबल आपको मल्टी कलर मिल जाता है काफ़ी प्रीमियम फील देता है ये थीम आप इसका कंट्रोल पैनल देख सकते हैं कंट्रोल पैनल हमको काफ़ी कमाल का दिखा इस थीम में जो है हमको इसका कंट्रोल पैनल काफ़ी पसंद आया तो चलिए चलते इसके सेटिंग के अंडर फिर तो सेटिंग के अंडर फिर आप देख सकते हैं कि सेटिंग के अंडर फिर कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा ये डार्क मोड अभी इनेबल है अभी हम आपको डार्क मोड में ही दिखा रहे हैं तो सेटिंग के अंडर फिर देख सकते डार्क मोड में आपको काफ़ी कमाल का लुक प्रोवाइड कर देता है जो काफ़ी अट्रेक्टिव लुक प्रोवाइड कर देता है यहाँ पर अबाउट में आपको कुछ भी चेंज नहीं मिलता है और बात करें इसकी विदाउट डार्क मोड की तो पहले इसका डायल पर देख लेते हैं डार्क मोड में तो आप देखिए डार्क मोड में इसका डायलर पैड भी काफ़ी प्रीमियम फील देता है यहाँ पे कॉलिंग वाला आइकन जो है ये भी आपको काफ़ी यूनिक डिजाइन का मिल जाता है डार्क मोड को ऑफ कर देते हैं विदाउट डार्क मोड में आपको जो है यहाँ पे डायलर पैड काफ़ी कमाल का मिल जाता है विदाउट डार्क मोड में भी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो है कंट्रोल पैड भी काफ़ी कमाल का दिखता है और यहाँ पर आप जो जो है सेटिंग के अंदर फिर देख सकते हैं विदाउट डार्क मोड में कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा जो कि काफ़ी कमाल का दिखता है इस थीम में फुल्ली डार्क मोड सपोर्टेड है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं मिलता है विदाउट डार्क मोड में भी और डार्क मोड में भी जो कि हमको काफ़ी लॉक स्क्रीन आप देख सकते हैं जो कि आपको सेंटर में जो है टाइम स्टाइल और यहाँ पर आपको ये डेट स्टाइल और वेदर स्टाइल भी यहाँ पर मिल जाता है लॉक स्क्रीन पे और यहाँ पर अगर आप राइट साइड स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको क्लियर का ऑप्शन मिलता है फ्लैश